صدر صدر مجلس موجود مہمان گرامی سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کی خدمت میں عید مبارک اور آج کا یہ عید مشاعرہ اور جناب دور الرحسن جاوید صاحب الحمام جاوید صاحب کی آمد یقیناً ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہے تو آج کافی دوست ایک مدت کے بعد ایک چھت تلے نظر آ رہے ہیں جناب باسر جلیلی صاحب خالد خواجہ صاحب خالد خالدی صاحب مطلب ہیوسٹن شمشاد ولی صاحب ہیوسٹن میں جو لوگ علم و ادب کی یا شعر کی پہچان ہیں آج ایک مدت بعد میں ان کو اکٹھے جہاں دیکھ رہا ہوں اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا مبارک ہو تو جناب احمد گفتا صاحب پاکستان سے کشید لائے ہیں بہت پیارے دوست بہت اچھے شاعر اور خالد خواجہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصلی خالد خواجہ جہاں موجود ہیں یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی مقبولیت کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ وہ بعض کا ڈپلیکیٹ خالد خواجہ کو پیش بھی کرتے ہیں تو یہ اصلی خالد ہے یہ ابھی بتائیں گے کہ اپنا خود کرواتے ہیں اور خالد کو دنیا مانتی ہے اگر کوئی نہ مانے تو یہ خود بنوا لیتے اور ان کے متعلق میں یہ بھی بتا دوں کہ جو کہتے ہیں جی کہ شاعر دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں تو یہ بعد اوقات کوزے کو اٹھا کے پھر دریا میں پھینک دیتے ہیں تو اب میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ یہ رمضان المبارک اور یہ عید جہاں ہمارے لیے بہت ساری خوشیوں کا پیغام ہے وہاں پر کچھ ایسے زخم بھی ملے ان دنوں میں بحثیت قوم بحثیت پاکستانی ہماری وہ بہت ہی عظیم شخصیات جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک تو بہت ہی پیارے جناب امجد علی صابری صاحب تھے وہ شخص کے پوری دنیا میں محبت کا امن کا پیغام لے کے جاتا تھا جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل بیت کا ذکر کرتا تھا وہ انسانیت کے کچھ دشمنوں کی گولیوں کی نظر ہو گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور اس کے بعد جناب عدس تاریخی صاحب اب عبدس تاریخی صاحب کے لیے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ان کو کیسے کرا کے تحسین پیش کیا جائے وہ انسانیت کی میں سمجھتا ہوں اس معراج پہ تھا کہ اس کے لیے تو دعائیں مغفرت کرتے ہوئے بھی وہ الفاظ بے میں نہیں لگتے تو ان کے متعلق تو ہمیشہ بہت کچھ کہا جائے گا لکھا جائے گا لیکن آج ہم انجمن تقریص ادب کے فارم سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور صدر مجلس کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ اگر ایک منٹ کے لیے ہم ان کے لیے خاموشی اختیار کر کے کھڑے ہوں اور اپنے اپنے انداز میں ہم دعا کریں سورت فاتح پڑھ سکتے ہیں آپ جب پوچھ شریف یا جو بھی چاہیں تو ہمیں ایک منٹ کے لیے ان کے احترام میں خاموشی سے کھڑے اور اب میں یہاں پہ مفتی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے محفل سے جانے پر اور ان سے خطاب کروں گا کہ یہ اپنا مشاہدہ ہے دوستو اب یہ شاعری کا دور شروع ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سے شعرا ہیں اور میں صرف یہ کہوں گا کہ شاعری ایک بتدریج عمل ہے سیکھنے کا اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ خود کو منوا لیتے ہیں اور یقیناً ان کا احترام پر واجب بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ تگ و دعو کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جو تگ و دعو کے عمل سے گزرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اگر ٹائم کو تھوڑا سا خوبصورت طریقے سے استعمال کریں گے تو بڑے شاعروں کو زیادہ سننے کا موقع ملے گا اور ایکچولی ہم جب بڑے لوگوں کو سنتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید تحریر ملتی ہے اور ہم مزید اچھا کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام لوگ جو خود کو اس فہرست میں سمجھتے ہیں میں خود بھی پچھلے مکتب ہوں انہیں انہیں میں سے ہوں تو وہ تھوڑی سی اپنے قدم خود لگائیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کی رات ہے تو ہم اس ٹائم کو مینج کرتے ہوئے چلتا ہے میرے ذاتی خیال میں یہ کہ نئے شعرا جو ہیں وہ اگر پانچ منٹ لیں تو کافی مناسب لگے گا اور آپ تالیاں بجا کے میرے اس واقع کو تائید کر دیں تو اس شعرا کو زیادہ تو دوستو سب سے پہلے میں میں نے آج کی جو نظامت ہے وہ بحر خفیق میں رکھی ہے منظوم ہے اور اسی میں تمام شعراء کو بلاؤں گا سب سے پہلے شاعر جو ہمارے ہیں ہمارے فورم کے بھی ساتھی ہیں جو آن لائن پہ چلتا ہے اور مشاعروں کے بھی ساتھی ہیں ان کے متعلق میں نے کہا ہے ظہور بھائی کے